Thank you.

I'm gonna go to the next one. बोलो गुरु महाराज की महामाई की काल भैरव देव की ओम पार्वती पते नमः